A rocha máis característica de Galicia, o granito, é unha rocha ígnea, que son aquelas que se forman a partir da solidificación dun magma. Está formada principalmente polos minerais cuarzo, mica e feldespato. Un mineral é un sólido natural e inorgánico cunha composición química e unha estructura atómica tridimensional ben definidas. Cando o magma que vai a dar lugar a este tipo de rochas vai enfriando, os átomos deste magma van perdendo velocidade e pouco a pouco vanse achegando uns aos outros ata formar enlaces químicos entre eles. Os primeiros átomos en enlazarse suelen ser os de silicio e oxígeno, que forman tetraedros, como este que teño aquí, onde o átomo de silicio ocupa o centro e os de oxígeno os vértices. A medida que prosigue o enfriamento, estos tetraedros únense os uns cos outros, así como con outros átomos que poida haber polos arredores, e pouco a pouco van formando pequenos, pequenas estructuras cristalinas que actúan a modo de embrións de minerais. A velocidade de fermento é un factor crítico e o motivo é que cando esta é lenta, a mobilidade dos átomos do magma é maior, de tal forma que se incrementan as probabilidades de que estes átomos acaben atopando núcleos cristalinos ou embrións minerais aos cales se poidan unir polo que cando mm, os magmas enfrían lentamente, tenderán a ser poucos os cristais ou os graniños minerais que constitúan a rocha final, pero o tamaño e a calidade dos mesmos tenderá a ser importante. Polo contrario, cando a velocidade de enfriamento é moi rápida, os átomos non teñen tempo para organizarse tridimensionalmente no espacio, aparecendo as denominadas rochas vítreas, como a obsidiana, que esta rocha que teño aquí e que carecen de estrutura interna ordenada. Estas tenden a ser rochas volcánicas, rochas que se forman en superficie, onde a velocidade de enfriamento é moi rápida. En cambio, baixo a terra, a velocidade de enfriamento é moito menor, polo que tenderán a aparecer minerais mellor definidos. Por outro lado, en función da composición que teñan os magmas que van a solidificar en rocha, a cor que presenten as rochas finais será distinto, Cando o magma é moi rico nos elementos ferro e magnesio, as rochas resultantes tenderán a ser escuras. Isto apreciase moi moi ben co basalto, que é a rocha que conforma a corteza dos océanos aquí na Terra e tamén a que forma os chamados mares da Lúa. En cambio, a maior porcentaxe de silicio e oxígeno, a cor tenderá a ser clara, como pasa co granito. Cunha simple rocha, analizando a súa cor, así como o tamaño, a forma e a disposición das distintas motiñas minerais, os xeólogos poden inferir non só a composición dos magmas que a formaron e o lugar onde se produxo esa solidificación, senón tamén as condicións aproximadas baixo as cales pedaciños de universo como este cristalizaron.